Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar algo bastante diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Se trata de una demo en la que lo que prima es la narrativa, la ambientación y no tanto la acción. De hecho, no podemos movernos. Estamos en un tribunal, nos enfrentamos a un juicio, somos el acusado, tenemos delante a, tres jueces que nos harán preguntas y deberemos responder utilizando el Oculus Rift. Veremos algunos personajes a nuestro alrededor que reaccionarán a cómo los miremos y bueno, al final de todo, dictarán sentencia. is a fifth dimension, beyond that which is known to man. Existe una quinta dimensión que no conocemos, vasta como el espacio, sin sentido del tiempo como el infinito, entre la luz y la oscuridad, entre la ciencia y la superstición, entre los miedos del hombre y la cima de sus Y La imaginación, conocida como de drifting Complicado traducir drifting, algo así como deslizarse. Pues este es el juicio. Aparezco con una capucha en la cabeza. Y aquí está el tribunal. Can you hear me? Pregunta si puedo oírle. Excellent. Le digo que sí. Let the 115,000 session of the Transdimensional Court of Justice commence. Do you know why you are here? prisoner? Pues no lo sé. Sánchez perdiendo elección, ¿qué You have been intercepted in the attempt to travel through a trans-dimensional rift. Me han interceptado viajando interdimensionalmente. si lo niego. Sí que lo niego. That is the rift device you are wearing on your face, is it not? La prueba es el dispositivo rift que tengo en mi cara. Maintain better control of your contemptuous stupidity. You stand accused of breaking our laws. Subparagraph 27b stroke 6 of Transdimensional Traveling. Accept our charges or face immediate sentencing. ¿Acepto los cargos o me enfrento a la sentencia? Acepto los cargos. We hereby find you guilty of illegal transdimensional traveling and sentence you to life imprisonment in a dimensional isolation chamber. A Activate the judgment sequence. Justice is served. Justicia es se va a abrir ahora mismo. Y ahora caigo. Oh. La caída es de lo más impresionante que he vivido en el ocurre. Fijaos las nubes, las montañas. Y aquí está, la cámara de aislamiento en la que me condenan a pasar el resto de mis días. Junto con estos dos viajeros que parece que ya corrieron la misma suerte que yo antes. aquí, termina de viaje.